अरे अंदर मारे को खुद देखो ना डंडा पता चले तो कैसे हुआ को पहले चल ले तो हैं वो खेत में है ना चले फिर I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake मेरी सास को अरे रुके इंसान ना बता दूंगा नहीं खाने में घुसवा दूंगा नहीं डोक डोक करने वाला ले मरवा देखो ले मेरी सास को तूने तो मैं बहुत आदमी तो मैं गोली मार दूँ तो डोक न बुला लाऊंगा देखो मेरी सास को सास हो तो तुम ना तो मैं मार मारे फिर लाल कर दी तो आई सार हाथ तो बच गए तेरी वजह से सारे तेरे बर्बाद हो गए बर्बाद होती तेरे सारे बर्बाद हो बर्बाद होते सारे बर्बाद हो बर्बाद होते सारे बर्बाद हो और ऑटो तो में दुबके जाएंगे और लौका उठा ला लौका है लौका उठा ला बाहर में अंदर लौका बगा गया चले बाहर होगा मारे को फिर ऑटो में जाएंगे पापा नहीं होने आ गए हूं कहवे ओ मारो लगवा दो ढंग थी दे जल्दी आया लौट में चलो लौट में दुबके जाएंगे अरे जल्दी चल तो जाए सागे वो आ रहा का मैं बैठो चन्ना लेके आ रहा तो घर जा रहा डंडा लेके खेलना तो हां भर आ रहा जल्दी आओ मैं पाबंद से याद करे अच्छा भरवा दो मैं तो कूटूंगा बंदो घर में तो बता डंडी का है चल चल डाल प्लॉट में बेटा चल प्लॉट में स्थान को वाले वावन कूद जा कूद दे तो ये देखो अब को चल तुझा मार पिटाई आई थोड़ी बच्चे बचनो मत बचनो मत तो बगे जा रहा है लगला तो मार ये हो गया तो जाएगी पापा ने नहीं ले जा जा जा काऊ पूरा बुक तो तेरे दिल से आवाज आ रही है हवान का देख ले हाँ तो हलो चल रहा है ठीक है तो चल रहा है तो ना पड़े हुआ है ना पर नहीं सुनिए मेरे को जल्दी आ जा हाँ इन पर ना माल लगानी है इन्हें मैं नुकसान कर दो ना है तू कूल पहले तू कूल खोले तो सुखा दूंगे सुखो है चल ठीक है तो तेरा काम आ गया दे छोड़ा पूछ मुझे लोड़ा तो का पूछो रे मां घर पूछ रहा अच्छा, तो अच्छा। और चैन मार लगा दी सारे घर पहुंच गए